Assim, minha, ó. Ela tá na minha ela tá no meu camarão. MC eu tô aqui, moleque chato. Ela tá na minha maminha, ela tá no meu camarão. MC eu tô aqui, moleque chato. Eu sou diferente, eu sou chapa quente. Se liga não novinha aqui agora é de tenente Eu vou pegar carrão pra botar o mulherão Se de novinha que agora tá gadão Ela tá na minha Lamborghini, ela tá no meu Camaro MC Carlinhos, sou aqui, moleque chato é Ela tá na minha Lamborghini, ela tá no meu Camaro MC Carlinhos, sou aqui, moleque chato Te dou amor, te dou o coração Te dou amor, te dou a canção Te dou amor coração, te dou amor. Te dou a tua coração, ela tá na minha boquinha, ela tá na minha camarão. MC Carlinhos, que moleque chato, ela tá na minha boquinha, ela tá na minha camarão. MC Carlinhos, que moleque chato, telefone para contatos. 082 9131 2209 É isso aí, mano. É nóis.